လီဇော့ပါ1363ခုကဆုံလာဆဲ73ရတလောက်ငွေနေ23ရငါလပိုင်း2020 2020တခုအရခမီဒီယာစကားဝန်ကပြန်လေးကိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်းကျွန်တော်တို့အရခမီဒီယာစကားဝန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူအဲ geopolitics ဆိုရယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးအခေါက်အကျဉ်းပြသက်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆိုင်ပြီးထားပါတယ်ပထဝီနိုင်ငံရေးက မြန်မာຫນွေဥတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ sorry ပါဟုတ်ပါတယ် sorry ပါကျွန်တော်တို့စာပိုင်းနိုင်ငံရွှေချောင်းဖိုင်လာတော့သိရှိလောက် online သိချောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲစကားဝိုင်း primary editor ဆိုလောင်းတွင်ဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူအဲကျွန်တော်တို့ ပထဝီနိုင်ငံရဲ့ကကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆိုရင်ကောင်းစင်အောင်မှာဆွေးနွေးဖို့ဖိုက်ခေါ်ထားတဲ့အင်္ဂလူတယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲနိုင်ငံထဲမှာလေးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့အတူဖက်သန်ခရတယ်ဒေါက်တာဆာရနေဆိုဖိုက်ပါတယ်ကာလီဇောပါဆရာကာလီဇောပါဆရာရပါဆရာဆုံးတော့အခုပိုင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာတို့ဤဖိုက်ကိုရှာရဒီအရခမီဒီယာကနေပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေကို proper ခွန်ရရဲ့အတွက်နဲ့နေပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခွန်ရရဲ့အတွက်နဲ့ကောင်းကောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ အောက်ပါတယ်ဆရာ။အို sorry ပါကျေးဇူးပြုဆရာကျွန်တော်မျက်နှာခေါ်ကိုစိမမရပါနောက်တစ်ဖိချင်းဆုပ်ကင်နေတာကြောက်လို့မသိ။အဲ့ဒါအရုပ်ကိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဆောင်ပြေပါဟုတ်ပါတယ်။ဒါလေးကြောပါကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့ graph ကမြန်မာနေဦးတော်လည်းဆိုရင်ကောက်ဆိုင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ geopolitics လို့ခေါ်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော် analyze လုပ်လောက်ဖို့ဖိုက်ပါတယ်။ဆိုကျွန်တော်တို့အတူစာတာဝန်ခံကကျွန်တော်ဒီစာခိုင်မောင်းဖိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူသတ်တီအလုံးစွာနိုင်တတူက ဘာဆောင်လာလာနေထိုင်ခဲ့ဖို့ဖိုက်သူ၎င်းစီးပွားရေးလူမှုရေးတိုးတက်ဖို့ဖိုက်သူ၎င်းကိုကိုရီဘာသာယဉ်ကျေးမှုစတဲ့ဇရိုက်လက္ခဏာတိနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့ဇပိုင်ဆားဆက်နေလေးဆိုတော့ဒီကိုအဓိကထောင်ရှောက်ပုံလောင်လောက်အောင်လဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ဖိုက်ပါတယ်။ညတော့လည်းကျွန်တော်ကဆရာကိုစာပိကေပထဝီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အခေါင်အကျောင်းဝနေ့ကဘာအောင်အောက်ကရီနိုင်ငံဒီကဘာကြီးမှာကွင့်နေအုပ်စုတိဆိုတော့ဒီ geopolitics လို့ခေါ်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံနဲ့ဆားဆက်ပုံတိကိုအဲ ဆရာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့မွင့်ခွဲပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကထားပြီးအရှောင်းပရစီဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံဂရီတီရေးရွေးလျှက်မှုပြောင်းလဲမှုဒီအရီအကောင့်ချတီဂရပ်မှာနိုင်ငံရှိတီရေးဒီဇလောက်တီပုံရိုက်တီကိုကြားဆွန့်စီတွေရော့နိုင်ငံရှိတီရေးတိုးတက်မှုနိုင်ငံမှာရှိရလူတီရေးလွဲလဲလို့မှုရော့နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူသားတီလူသားအရောင်းမိုက်တီဆုံးရှုံးခံရမှုဖိနှိပ်ခံရမှုအဲတခါတခါပထဝီနိုင်ငံကြီးလွှဲမှုခံရမှုကကျွန်တော် environment လို့ခေါ်တဲ့ တဘာဝမျိုးစွာဒီအဲတိုးတောက်မှုပြောင်းလဲမှုထိခိုက်မှုအလုံးဆက်ဆက်နေလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဆရာဒီကအတွက်နဲ့ဒီကဘာမှာရှိရင်နိုင်ငံဂရီတီအုပ်စုဂရီတီနဲ့ပဲသက်လို့ခွေခရန်စိုက်ဖာဘရစ်ကေအဲတခေါက်ရှိဒါကျေစုပြုပြီးကေပထဝီနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲသက်လို့အခြေတော်ရှောင်းပရာပြည်စီရှောင်းပါတယ်ဆရာကရပါလားမသိဟုတ်ပါတယ်ကရပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒီအခုပိုင်းကျွန်တော်ဖရီကောက်ခေါ်ရတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ geopolitics ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့နေပြီးကျွန်တော်တို့ပူရဖို့ဆိုကြကျွန်တော်တို့1945ဒုတိယကဘာဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ဖို့ဆိုကြဘရမပါလာကျိုဝန်တို့တိုင်းနဲ့နေပြီးအမေရိကန်တို့ဗြိတိရှ်တို့ဥဆောင်တွေအုံနဖရစိတ်ပူဖိုက်လာရဖြစ်ကဘာကဘာဂရီမာနေပြီးရနောက်ပိုင်းမှာလွယ်လွယ်ရလာတယ်နိုင်ငံဒီကောင်းမမြလာဇာပိုင်လို့သူတို့ အုပ်စုကြီးနှစ်စုတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာအုပ်စုကြီးနှစ်စုကြီးဆွမ်းလာအောင်အောက်မှာဇာဖိုင်တို့ဒီတိုင်းပတီတွေလွယ်လွယ်ရလာလေဆိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ခါသူတို့တွေအုပ်စုကြီးနှစ်ဦးတွဲကံမှုအောက်မှာ temperature colony လို့ဖို့အခရီးနေမရှိရတဲ့အတွက်နဲ့ပြည်ကလွယ်လွယ်ပြလိုက်ရဆိုပြရပါတယ်အခုလေတော့ကျွန်တော်တို့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အရာဆိုကေကဘာဂရိမှာတွဲမှုထားတယ်အုပ်စု crowd စုကြီးပါတယ် ကောက်စုကတော့ကအမေရိကဥဆောင်တဲ့အုပ်စုတရောအုပ်စုရုရှားအုပ်စုယပရိကေကျွန်တော်တို့ဥရောပနောက်တစ်ခုက OIC ဆိုတော့အုပ်စုနဲ့နေပရိကေအာဖရိကယူနီယံဆိုရယ်အုပ်စုခေါက်စုတိတွေ့ရပါတယ်အုပ်စုခေါက်စုမှာတို့ကကျွန်တော်တို့အဓိကနေရာတိုင်းမှာလွှဲမှုမှုမရှိ အောက်စုကတို့ကအာဖရိကယူနီယံဖရိုက်ဘီကအတလီကကဘာဂွန်နီဘရီကအပူဘအကဲဆုံအောက်စုကဖရိုက်ဒီ OIC OIC အောက်စုဖရိုက်ဒီဒီနောက်တစ်ခါတစ်ခါအောက်စုကတို့ကစီဘော်ရီလူမှုရီနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့သူတို့တွေလုံဝသိမခံတဲ့စုတိဖွဲ့ချက်တွေတွေ့ရပါတယ်။ပြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကမ္ဘာမှာဖိနှိတွေ geopolitics နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပထဝီအနေအနေထားပတ်သက်ပြီးလက်ရှိ ကဘာဂရီကိုဗစ်ကနေပြီးခရင်ခေါင်းနေအချိန်မှတော့ဒီအမေရိကန်နဲ့ပြီးကတော်တော်အပိုင်မှုရှိလာတယ်လက်ရှိအခရီးနေမှာနေပြီးအခုလက်တလို့ဖိုက်နေကြတာပါလာစတရင် X-ray အခန့်ငယ်တက်တိမှာပါလာစတရင်နဲ့ X-ray ကနေပြီးအခုလက်ရှိအချိန်မှာသူတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်နေပြီးပိတ်ခဲမှုတိတိုက်ခဲမှုတိဖိတ်လာတဲ့အချိန်ပါလာစတရင်ကိုထောက်ခံတဲ့အုပ်စုနဲ့ အစ္စရေးကိုထောက်ခံအုပ်စုဆိုပြီးအုပ်စုနုခုပြိုက်လာနုခုပြိုက်လာကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမှာနေပြီးကျွန်တော်တို့နေပြီးဘာသာရေးရလွှဲမိုးတွေတူလန်ရေးတိရှိရတူလန်ရေးနဲ့အတူတူကပါမာနေပြီးလူခွန်ရေးတိကိုနောက်ကပါလာပြီးလူခွန်ရေးအချိုမဲ့အမရတိကိုအမရထုတ်ဆိုပြီးစောင်းခွင့်တွေအခွေးစီတီ NGO တွေလည်းအများကြီးရှိပါအများကြီးရှိတွေကတိကကျွန်တော်တို့ဟိုတရကဒီပြီး ဆိုတော့ဆိုလန်ထွန်းတို့ဆွေးနွေးခရယ် geopolitics ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခရိအနေမှာနေပြီးကိအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းဒီဖိုက်လာတွေတခါတခါဒီကူဆဲလာတွေဂျမူကက်ရှ်မီးယားဖိုက်လာတွေငရိုးနိုင်ငံလူတို့ကူဆဲလာနိုင်ဘူးလားဆိုရင်အတွေ့အကြုံဒီကိုကလာလိုက်ရတွေ့လိုက်ရဒီကေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေတို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအပေါင်းလေးနဲ့နေပြီးပထဝီຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာ ကျွန်တော်တို့တွေတခါစရီကြခဲ့ဘာသာရေးဘက်ကိုမိုက်တိုင်းလိုက်လူမျိုးရေးဘက်ကိုမိုက်တိုင်းလိုက်ဒီအခုလက်ရှိစိတ်ကုန်စီနဲ့နေပြီးကြီး NUG တို့တွေကစဲကြီးစရီတူရပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ politics ကဘာပထဝီအနေအခရေအနေအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပထဝီအနေအခရေအနေအနေထားကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လိုက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ရခိုင်ဒီခိုင်ဆက်ဆက်မှာ နိုင်ပုံ90 1940 check up ဒီနီဒတိနိုင်ငံရေးပေါင်းလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးမှိုက်တိုက်မှုတိခံရပြီကဘာသာရေးအဒီဂရုန်ဒီဖရဲခံတိခံရရနေမီတခုလေးဖိုက်တွေအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ရှိပထဝီအနေထားမှာရခိုင်ရိုးကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသကိုဗမာတိနဲ့တစ်ခါတစ်ခါဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက politics political ground ကိုဖိုင်လောက်သူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေ political killing field ကိုဖိုင်လောက်ပုံစံမျိုးကန်ဒီပိုလာစုစုံကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမေရိကန်စောင့်ခွင့်နေပိုင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်လို့ကဘာကနေပြီးအဖိုင်ဝတီကအုပ်စုဂရီတီကဖန်တီးလာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးပါနဲ့လိမ္မာစွာနဲ့နေပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအခရတကြီးကိုခြုံချပြီး ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရိုးရေရှော့ဥဒေရှော့တီကိုကျွန်တော်ဦးလေးမတုံပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာဘကောင်းအရေးပြပါတယ်။ဇာဖဲလို့ဆိုပေနိုင်ငံရေးပထဝီနိုင်ငံရေးအခရင်နဲ့အကောင့်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တီတွေဘာကာဝါလေးဖက်ကားဖို့ပြအလယ်နီလေးဖက်ကားဖို့ပြအလယ်ဖူလေးဖက်ကားဖို့ပြဒီမိုကရေစီအုပ်စုလေးဖက်ကားဖို့ပြဥပမာဗမာကနေလူကြီး NLD ထိလိုက်ကြတယ်ရခိုင်ကနေလူကြီး ALD ဆိုရပုံကမျိုးအမေရိကစာလုံးတလုံး property နောက်ကနေလူကြီး နောက်ကလိမ့်လက်ခရပုံစံမျိုးဖိတ်လက်ခရအခုလက်ရှိပမာဏမျိုးတော်လည်းမှလေတို့ရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပရပက်သားသားရခိုင်နိုင်ငံရေးနဲ့ရခိုင်တော်လည်းတွေကိုဗမာနိုင်ငံရေးနဲ့ဗမာတော်လည်းတွေကနေပြီးကိုယ်ကိုယ်ပရပကျွန်တော်တို့တွေလာဖို့နေပြီး reach ထားစေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဖွေးစီတီပေါ်လို့အနေနဲ့လေတို့ပရပက်သားသားမဘကောင်းရကြီးပါတယ်လက်ရှိဗမာဆိုရနဲ့တိုက်ပွဲ vertebrae vertebrae တိုက်ခက်ကတွေကျွန်တော်တို့ ULA ရေကားလေးသို့ preparator chamatory rakita lens နဲ့လောက်ဖို့ဆိုပြီးထုတ်ဖို့ပြီး proctor ဆိုတရှိတယ်။ညစာရီလက်ရှိပထဝီနိုင်ငံရေးကမြန်မာလူတူလန်ရေးလက်ရခိုင်တူလန်ရေးဝေတဘရာစီဖိုက်တေးဆိုဆိုကိုပရသတ်ထဆက်ပါ။ညတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တွေကဘာနိုင်ငံတွေက ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေပိုင်လန်ဒန်လေးတို့ဗမာနိုင်ငံတွေကနေပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံတွေတရှုပ်ထွေးပါတယ်နွေဦးတိုလန်ရေးမှာနွေဦးတိုလန်ရေးချတူကလေးတို့ဗမာတိနဲ့နေပြီးတိုင်နန်တတိနဲ့ကြာခါတိုင်ပြဘူးချွန်းကွေးပါစံတွေ့ရပါတယ်မူရာမှာဖရိကရီတိုလန်ရေးဒီမန်ဒလေးမှာဖရိကရီနွေဦးတိုလန်ရေးနဲ့ရန်ကုန်မှာဖရိကရီနွေဦးတိုလန်ရေး ရှမ်ပရီကမန်ဒဲမနုရှိပါဖရိကတွေမျိုးတော်လည်းတွေမတူးဆိုဆိုကိုကျွန်တော်တို့ပရပတာတာနားလေပိုကောင်းအောင်ရိပ်ပါတယ်မန်ဒဲမနုရှိလူမှုတွေထောင်ကနေရှိတယ်မနုရှိဘုံဂရိပိုက်တဲ့တန်ကာတီနာစိုက်တီနာဘိုင်ဖို့စ်တုံးပိုက်တယ်ဇာပိုင်လိုလေးဆိုဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတီးကဇာလောက်တီးကျွန်တော်တို့ union ကိုမြန်မာပရိုနီပရိုနီကျွန်တော်တို့ federal ပြည်ထောင်စုကိုလာနေပရိုနီပရိုနီပမာနဲ့တစ်ခါတစ်ခါတိုင်းရင်းသားတီးကြလာတာသူတို့မတူညီစဉ်းစားမှုတွေကိုစဉ်းစားပါစတွေ့ရပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်2018 2019 2020ရခိုင်မိုကရီလေးပေါင်းပြီးတိုက်ပိုက်တယ်သူတို့ Aprende shimupu kwa iglesia heroi luele sharon saite luele loresena new shai saite prishai saite di shi edona chono rakhain tat to ul e dini tat pamaro rakhain mi ma rakhain sai mi me na ba ma swen swen de men tai kai pri ki tu ri gong di fry rakhain pri go shai ti new shai prishai ti fry me chok ta kha ke par pamadi le go အခြေခရီနေအပေါင်းလေးတခုမှာဗမာတီကိုရှိတ်တယ်ဗမာတီဘရိုက်မဲလျှောက်တယ်ဗမာတီလေးခရိုဇာပဲပါတယ်တန်ရန်ပါတီကိုနှိမ့်နေနေရမှာဒီဒီနေ့ကျွန်တော်မန်တဲမှာပြိလက်ခရသဒနာတီမန်တဲတမလုံးကိုညံ့ညပ်ပြောင်းရှီမူခါတိုးတိုးလေးတို့ရုံရောမန်ဒလေးရောမုံရောမှာကြာတော့ဒီပိုင်းဇာဖိုင်လို့မချေမှုခါလေးဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုပါဗမာပြည်မှာဆန်တဲ့ပါရယ် စန္ဒပရမှုတွေကိုဗမာတိကဇာဖွဲလို့မရှိမှုနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာ2010နဲ့ရှိုက်က green channel စန္ဒပရဆိုပိုက်သက်ပြည်ဇာဖွဲလို့လေဗမာမဟုတ်တဲ့အတွက် given resources ဒီနံပါတ်ဆိုကိုကျွန်တော်တို့သိနာလည်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကို primary grade ဆိုပိုတူဂီတို့ပရန်တိုင်းတို့ဒါရှ်တို့ဘရီတင်တို့ သူတို့ရဲ့ကိုလိုနီနိုင်ငံဒီမှာကိုလိုနီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဇာပိုင်ရှင်မှုခရလေ British နိုင်ငံသားတွေကိုဇာပိုင် foreign picker လေ on to တီးအတိုင်းပြပါရန်ကောက်တိုင်းပေတပတွေကတိုင်းပေတပတွေကို colonial pride သမဲထားရီဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း energy ပြပါတယ်တော့ကိုတော့ရှာလန်ကိုလန်ချသလက်ကိုသလက်ရှာကျွန်တော်တို့ရှင်ဘရီကတိုက်ရတဲ့အခင်းနေမှာသူတို့တွေအချိန်မရင်း ငရိုးဤကိုလိုနီနေမေဒေသတိမှာနေရပြည်သူတိကိုညီနံဖို့အစံသက်ရှိရေးစီမံကိုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ထိပ်ပြီးစဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်။ရအောင်လက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကရမကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးရခိုင်တို့အတွက်ဇာလောက်တိအကျိုးအမဲရဖို့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့က1945မြန်မာနိုင်ငံလွယ်လွယ်ရရတွေကာလ 40 crowd 40ခနဲ့40နဲ့ရှိုက်ဒီရှိမာနေပြီကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီက political win right ဥဆောင်ခါရပုံကိုဒီရခိုင်သားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပို့ဆိုလေတော့ဘာပထဝီနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒီသီးသန့် red တွေနိုင်ကိုမကရိုဇာကမကရိုဇာကဇာဖိုင်လို့သူတို့အမှန်ကြည်လို့လည်းမဟုတ်ပါမာရို brain wash လုပ်ကြမှာခံလိုက်ရတဲ့အတွက်တော့ ဗမာအောက်မှာဗမာပြည်နိုင်ငံရဲ့အောက်မှာရခိုင်နိုင်ငံရဲ့အသုံးချခံနိုင်ငံရဲ့ right အောက်မှာနေပြီးကြီးခုတုံးလောက်ခံလဲရပါရောက်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့နေပြီးမြန်မာနွေဦးတိုလန်ရေးအခရီးနေမှာလေးဆိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တမျိုးသားလို့အနေနဲ့ဗမာတို့ခုတုံးလောက်ခံကိုမခံရဖို့အဓိကပရိုဇာဖို့လုပ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတီအနေနဲ့လေးဆို1948ကတိ Unity အခရီးနေမှာကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာနိုင်ငံပထဝီအနေအထားကကျွန်တော်တို့ခိုင်တီးဇာလောက်လောက်ပုံဖို့ရခပြန်လေဇာလောက်တိကျွန်တော်တို့ကိုဗမာတိကနေမျိုးစုံနဲ့စနေမျိုးစုံနဲ့နိနန်းခါရလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးပြပသသနားလေဘူးလို့ပါနိုင်ငံရေးမှာအာဏာလို့မရဆူစော်ကိုလေသူတဖို့ပေါက်ဖို့လို့ပါနိုင်ငံရေးမှာအာဏာကကျွမ်းဖိုက်ပါတယ်အချိန်ရေးမှာအာဏာက ဝဲပူတွေဒီနေ့နေပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်းမှာဝဲမပူဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသတိထားဖို့လို့ program ကဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်လောက်ကစားကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးထောက်ပြချင်ပါတယ်ဆရာဆိုရတဲ့ဟုတ်ပါကျေးဇူးတော်ပါတယ်ဆရာဒေါက်တာရနေစိုးကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အကြောင်း geopolitical လို့ခေါ်တဲ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့တိကိုတောင်းစုံကနေပြီးကနိုင်ငံရဲ့ Rotary Brigade အလုံးကိုခုံကုံလို့အဲ30လခရီလို့ကျွန်တော်ထောင်လိုက်ပါတယ်အေဒီမှာဆရာ30ဒီမှာကျွန်တော်တို့တချို့တချို့အရှာတိရလိုက်တယ်အေပထဝီနိုင်ငံရေးကမြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးအခွန်အကြောင်းလီမှာလေတော့အေပထဝီနိုင်ငံရေးလွှဲမောမှုအေပထဝီနိုင်ငံရေးအာနိရှပထဝီနိုင်ငံရေးအာသာရှာတိဒီကိုလေရှင်ထုတ်ပြလာရလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ရပါဆိုကကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ဆရာအေကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံရေးအာနိရှဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေတော်လှန်ရေးသမားဂရီတီကျွန်တော်တို့တဲ့စီနီယာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖိုက်ပါတယ်။ရော့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်နေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟိုကကမ္ဘာနိုင်ငံရဲ့အခေါင့်အကျုံးကိုပြန်လာပါမယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်တို့ထောင်းအဲကိုရာလေးစိတ်ရှိုက်ကပေါ့လွဲလွဲရလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရှမ်းရှမ်းကရှမ်းမွန်ရခိုင်ကရအစရှိကျွန်တော်တို့ကိုနေပြီးက indigenous people တိုင်းရောသားဆိုပြီးသူကနှိမ်ပြီးကတဆောင်ချိုးရှာလိုက်တယ်အမှန်ငါတို့ကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေနိုင်ငံသတိပါရ ရခိုင်သည်ရခိုင်နိုင်ငံတို့သားအဲရှမ်းသည်ရှမ်းနိုင်ငံတို့သားဆိုကြဇိုင်းဘရဘက်အေပိုင်အနေထားတစ်ခုကမွေသည်မွေနိုင်ငံတို့သားတိကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းတော်သားဆိုပြီးလုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုကြလုတ်ပလိုက်တဲ့နောက်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုနေပြီးရခိုင်ကအဲရရလာနာနာနေပြီးကြအဲကျွန်တော်တို့တထောင်တရာလေးစေခရအိုးရသက်ထီနန်းပျောက်တဲ့လောက်ကပေါ့အဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘရွန်ဖိုက်တဲ့မဟာသမဒရာဇာကြားဆုံးလောက်ကမှကျွန်တော်တိုက်လာခဲ့တယ်ရှမ်းတီကလည်းတိုက်ပါတယ်ကချောင်ကလည်းတိုက်တယ်မွန်ကလည်းတိုက်တယ်သို့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဖြေမှာကျွန်တော်တို့ ရခိုင်နိုင်ငံတို့မွန်နိုင်ငံတို့လောက်ရှိပါတယ်တခါဆိုဒီကတော့နေဆိုဟောတခါဆိုဒီကတော့နေပါတယ်ဇိုက်ဖေဘရိုက်ကိုလူမျိုးတွေလွဲလဲရှောင်စိတ်ကိုသူတို့ကနေပြီးအဲနေပေါင်းစုံနဲ့ရရလာနနာခိုက်အဆဆတဘူကြာဆောင်တိုက်ခတ်ကလေးတို့အင်တာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာကောင်ငါတို့ဆိုဗမာကိုရှုံးရဆိုအဆိုတည်းထွာလာပါတယ်ဆရာသုံးသက်ရှာတိကရောရှနာပဲသက်လို့ကျွန်တော်တို့ကပဲလို့ထဲလို့အသေးစိတ်အဲဆန်ဆိုင်ခွေခါလေးလာတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ထဲပြီးက deeply ကျွန်တော် analyze လုပ်တဲ့ခါဇာတိထွာလာပါလေဆိုဆရာ ကျွန်တော်အမနောင်ပါစားသဖို့ထနဲ့တထဲလေးကြားပလို့ကျွန်တော်နင်းနေသဖို့ပါပဲလေစားဆိုကအိန္ဒိယမှာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာကောင်ဖိုက်တယ်ဆိုကပထဝီနိုင်ငံရဲ့အသာဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဇာတိလောရဖို့လို့ဆိုနိုင်ငံရဲ့ပထဝီကိုအကောက်အောင်လောရဖို့လို့အစိုးမင်းတစ်ခုရရစားဆိုတော့အိန္ဒိယမှာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပထဝီအသာလျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဇာပိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့စင်တီနဲ့တို့တိုက်တာပြီးကရှင်းခဲ့ဖို့လေဆိုနေတာမှာဒီကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ကအေရာဝတီအမေရိကန်တခြားမှာနေလူဦးတွေအနေထားနဲ့တမိုင်မှာနေတဲ့ဗမာလူဦးတွေအနေထားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကလဒဲအမေရိကန်တခြားမှာနေတဲ့ရခိုင်လူတွေအနေထားကောက်ကွာလာပါလေရှောင်းမလေးရပိုင်ဆိုကေကညောမလေးရပိုင်ကရှောင်းမလေးရပိုင်သူတို့ရဲ့တောင်တခြားရှောင်းတခြားမိုက်ဖတ်တခြားမှာအခရိကန်လူတွေဆိုမတူဆိုကဆိုလိုဆိုကအေရဝတီမိုက်ကန်တခြားမှာနေတဲ့ဗမာလူဦးတွေချင်းမှာတမိုင်မှာလူနေတဲ့လူဦးတွေဆိုအရေတော့များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ထားဆိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိမှာပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာမှာတကပူပြီးအာနေလာဆိုက ဒါနေပထဝီစီးပွားရေးတွေပါကဲပါလာတယ်ဆိုတာပထဝီနိုင်ငံတွေကနေပြီးကျွန်တော်ပထဝီစီးပွားရေးတွေပါကဲပါလာတယ်ဆိုပထဝီစီးပွားတွေကလည်းထဲလို့ပို့ပြီးအားနေလာတယ်အားနေလာတဲ့အခါရခိုင်တိဆိုနေပြီးရေကရာမရနူရာကိုရခိုင်လို့မဟုတ်ပါဗျညနိုင်ငံမှာရှိရလူမျိုးစုတိဆိုတာရေကရာမရနူရာကိုလာခဲ့တယ်အဲသူတို့ဘဝတိုးတက်ဖို့သူတို့မိသားစုကောင်းစားဖို့စီးပွားရေးအရှာရှာကြားနေတာတွေကိုလာနေတာမှာကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အားနဲ့နေဂရတ်ထစ်ကကျွန်တော်တို့ဆရာစုစုကပြောရခိုင်တိဆိုနိုင်ငံတကာကိုထွာလာခါရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလူ quality ဟာ quality ကျန်လိုက်ပါတယ်ဒီဒုတိယတစ်ဆောင်မှာအေးနိုင်ငံတကာကိုမထောပင်းနိုင်နေပြီကေကျွန်တော်တို့ရခိုင်သတ္တိဆိုတာလူအများကြီးစီနေတာတိုးတက်နေနေတာရန်ကုန်ကိုနေပြီကေပရောင်းလို့ဟာဆိုဒီရှိပါတယ်ရောက်ပဲခါရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ခါလေလူအဖွေစီတီလူအသိုင်ဝန်တင်တော့ယောသူသူရောနဲ့အတူဇာတိပါလာခပါလေဆိုကျွန်တော်တို့ကစီဘော်ရီတီပညာရှင်တီအတွေ့အခိုတီရပ်ပဲဆိုတီပါလာရလို့နိုင်ငံရာသုံးသက်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတာရပ်ပဲပါလာရခါ ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာရခိုင်ပြည်ထဲမှာလူဟာကွာတီ quality တချို့တချို့နေရာတွေမှာဆရာတို့မနာဖို့အတုဝပို့ဖို့အတွက်ရောမှာယောက်ျားမရှိပါအတုဝရှာဖို့မသာတွန်းတူဖို့မတိရှာနေရတယ်လေထွေးဖို့ယောက်ျားတိမရှိရပ်ဖို့စတိရှိနေရတယ်ဆိုကရဆက်ဆိုအဓိကကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာလို့ကျွန်တော်သုံးသက်ပါတယ်ဆိုကကျွန်တော်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှုံးကြပြင်လို့စိတ်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ပထဝီကိုအသာအောင်လုပ်ရဖို့ဆိုရယ်နိုင်ငံရဲ့အတွေ့အကြုံပညာရှင်တွေက theory ရှာခပါတယ်ဆိုတာ သို့သောမြောက်ဘက် theory ရှားလို့ account ပြန်ရှင်းအောင်သားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ party political ငွေတီကတခါတချို့တချို့ပုံကိုဒီကောက်စော်တီကပထဝီနိုင်ငံရေးကိုကျင်ညာပါတယ်နားလေပါတယ်သို့သောယွန်ပထဝီနိုင်ငံရေးအာဏာရှောင်းအောင်ရှုံးနေတဲ့အပိုင်းတီကိုနိုင်ငံရေးပထဝီအာသာဖို့တော့ပါတီနိုင်ငံရေးသမားတီကနေပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်မင်းအရီတော့ရာဖို့ခါယွန်ရှောင်းယွန်အရီတီကိုအဆုံးချစလို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆရာဆိုယွန်အရီနာတို့ကျွန်တော်ဖာဆာဖာလာဥမာရာတာညာတို့ နိုင်ပရိုင်ခါတဲ့နိုင်ခါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ALD ပါတီရူဂရီတို့နဲ့မေးပရိုင်တိုင်းကိုဗမာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမဲတိနိုင်ပါတယ်ဆို AMP လို့ပိုလာတွေခိုက်စွာ RNDP နဲ့ ALD နဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအာနေရှာကိုနိုင်ငံရေးပထဝီအာသာဖို့အတွက်ပေါင်းပြီးခဲ့ရခိုင်အမျိုးသားစေလုံးမြဲတဲ့အတွက်ရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်မေးပရိုင်ခါလဲနိုင်ခါပါတယ်ဆိုတာသို့သော NLD ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုအစိုးရခွေးခွောက်မပြီးတဲ့အတွက်နဲ့လောက်ပန်ခွားတိမရှိလိုက်ဖိုင်လာတယ်ဆိုကေဆိုလိုရှောင်းစကားအင်ဒရာမှာကျွန်တော်ထောက်ပတ်ရှောင်းစကားဆိုတာ ပါတီနိုင်ငံရေး leadership တွေတချို့ကပထူနိုင်ငံရေးကိုအလှပကျွမ်းကြပါတယ်နားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်နက်ငယ်တုန်လှယ်တွေကတချို့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေတချို့ပုံကိုယ်တွေတချို့ခေါင်းဆောင်တွေကအတွေ့အကြုံလေးရှိတဲ့ပထူနိုင်ငံရေးကိုအလှပလေးကျွမ်းကြပါတယ်သို့တော့ပထူနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ရှုံးတယ်ဆိုတော့လေသူတို့သုံးဆဲလို့ကြားပါတယ်ဆိုတာဆိုကေသုံးဆဲလို့ကြားလောက်ကစားသူတို့ကနေပြီးကပထူနိုင်ငံရေးအားနေလို့ရှုံးဆိုတာနိုင်ငံရေးပထူအသာပေါ်တဲ့ဇာဖိုက်တို့မကရစားခဲ့ပါလေကျွန်တော်တို့အဖရိကရှန်ဆိုကပါလေဆိုတာအရှုတော့ကနေပြီးကျွန်တော်အဖရိကရှန် ဆိုကဆိုးစကားဆရာတောင်ပလခပဲပထဝီနိုင်ငံကကမရမနေဦးတော်လည်းလေးထင်းမှလေးတော့ဗမာတခုတည်းကဥဆောင်တယ်ဆိုကအမှန်ကစိုက်အနာရှောင်းစနိုက်ကိုအမှန်တကယ်ကအဲထောက်ရှာဖို့ဆိုကယုံကြည်မှုတိကျွန်တော်တို့မတိဆောက်ရပါလားခိုင်မာတဲ့ဝါဒတိသဖို့တရာပိုက်တိတိဆောက်ရဖို့လည်းကျွန်တော်မှာရယ်ဆရာဆိုကဗမာပဲဥဆောင်ဆောင် NLD ကပဲဥဆောင်ဆောင်ဆိုကကျယ်ရီတိုင်းရသားတိကိုလည်းတိုင်းရသားလို့ခုခုတိုင်းရသားတိခိုးရစကားလုံးတိကိုပါဝစ်သက်ပလိုက်ပြီးအေရှီမှာထိလွေရှာလေဖို့စကားလုံးတိကိုမသုံးပဲနဲ့ ငါတို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖိုက်တယ်အာနာရှင်ရှိသမျှကာလပဲလုံးဝဖက်ဒရီကိုလေဖက်ဒရီဒီမိုကရေစီလေရဖို့မဟုတ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ AA ကအဲ ULA ကဘူရှောက်တောင်ဘူရှောက်တောင်ပရာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ Confederate အဆောင်တဆောင်ကိုလေကျွန်တော်ရဖို့မဟုတ်ရောထနေတဲ့ autonomous ကိုလေကျွန်တော်မရသူရရှောက်ကိုလေပုံကိုတည်သိခဲ့တယ်ဆိုကတဖက်ကပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနေပိုင်အေးမြိုင်ဘရိုင်ဒီဖိုင်နေစရာအေးမြိုင်ဘရိုင်ဒီရဲ့ဆုံဘက်ကိုသူတို့ဇာဖိုင်လို့မရပါလေ သူတို့ဆိုနေပြီကအဲငါတက်တက်တက်မှာငါဘူငါအေပါတီမှာငါဥက္ကဋ္ဌငါအေအဖွဲ့စီမှာ CSO အဖွဲ့မှာငါ leadership ဆိုရယ်စကားလုံးဒီနဲ့နိုင်သိနေခဲ့ဖို့ဆိုဆရာထောက်ပြလာခိုင်းအာအာကရီအဖွဲ့စီတီကအာအငယ်တဲ့အဖွဲ့တီကိုအဖွဲ့တီကိုဝါမျိုးတဲ့တဲ့သဘောသဘောရှိပါတယ်ဆရာရီမြကရီနိုင်တယ်မွိမြကမွိနိုင်တယ်သဘောသဘောရရှာတဲ့တိကျတဲ့ဥပမာကကျွန်တော် retake ကိုစီတစားကြလိုက်ခဲ့စီစွာမထောင်ပိုးပေးနာ reframe မို့မို့ခံရပါ့စီစားတိတိကိုလည်း redesire ကြရပိုင် များတွေ PCT ကလွှဲမိုးမှုခံရဆိုလို့ရှိပါတယ်ဆရာညတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်တိကိုသုံးသန်းနဲ့လည်းမှာရှောင်းတယ်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အနိကေနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအသာဖို့တော့စီးပွားရေးပထဝီအနိကေနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပထဝီအနိကေပထဝီစီးပွားရေးအနိဖို့တော့ brand တို့အခရေရှာခဲ့ပါဆိုအင်းနေရာမှာတခြားကျွန်တော်မှန်လိုက်တယ်ရန်ကုန်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပထဝီနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာမှာတွင်တွင်အရှိန်ဟုန်ပြွန်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာရခိုင်ဟို brigade ထွက်လာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မိသားစုတိပြင်လို့ကိုပရီကိုလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကုန်းဝဲသားစရာတချို့ကကရူဆိုခဲ့တယ်သို့တော့သူတို့ခိုက်တက်နော်ကျွန်တော်တို့တွေယာယီပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးကေတာရေမနီရောစီဘော်ရီတီသူတို့မယူခပါစရာရပါအနေတတိရှိတယ်အဲတကဒီကအမှန်တကယ်အကေတန်တီကညောရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ရခိုင်အတိုင်းဝိုင်းတီကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တီကိုပြန်လို့နိုင်ငံရေးပထဝီအားသာအောင်တိဆောက်ခါဖို့ဆိုကေကျွန်တော်တို့ပြန်လို့အခရင်နေကောင်းလာဖို့အခရင်တွေရှိပါတယ်ဒီစိုးစိုးကဆရာပြောလာပါ ပါလက်စတိုင်းနဲ့အစ္စရေးတီးမှလည်းစာပြပါကဘာကြီးမှာအဲမက်ဒယ်ကန်ထရီချင်းမှာအုပ်စုရှိတဲ့စုကိုဝိုင်းလို့တိုက်ခဲ့ဆိုမှာရောအနေထားတိကမြန်မာနိုင်ငံလို့ရိုက်ခက်လာတော့တခုရှိပါတယ်ဆိုအင်ဒီမှာ rose law ပွန်လမုံမရှိတဲ့မြန်မာຫນွေဦးတို့လည်းနေသွားအဲရှမ်းရှမ်းကရှမ်းကရမွန်တိုင်ရသားလာနာဂိတီကို fried fried ပါတီနိုင်ငံရေးသမားတီကို fried fried ပယ်လို့စူးစစ်နိုင်ဆိုတဲ့ကိုမရှိကပါဆရာဆိုကေအင်ဒီမှာຫນွေဦးတို့လည်းကိုကျွန်တော်တို့သမာသမဲကြကြအဲဝေဖန်ရဖို့ဆိုကေ ဗမာဆိုင်အနာရှောင်ဘောမှာထဲလို့ရှုံဖို့လို့တော့ကျွန်တော်မနော်ရီဆိုတာဒါပလို့ဆိုကေအေပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနိနေပါရရရှောင်မလေးတော့ဆိုကေဒီကပြန်လို့ဒီပြပုံစေဖို့ဆိုရသူတို့ပုံကူနေရမှာကိုမထားရပါလို့လေကျွန်တော်အဖေထွက်နေဆိုတာဆိုကေထဲရှောင်ပြီးကေဒီပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနိနေဆိုကိုနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအာနိဖို့တော့အရာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိပါတခါလူမျိုးခရတိပါဟိုက်ဘရစ်ဒီဒီအရိတခုကိုဇပိန်ဖန်တိကကောင်းပါဘူးလေဇာရှူတောင်းကလက်ကကောင်းပါဘူးလေဆိုတော့လေအဲဇာ heavy က6 plus 6ပါတယ်တူတောင်းပါတယ်ဆရာ how about sa so long sa ko ba you know ကိုမင်းခေါ်မင်းမင်းခေါ်ဒီကို pre ဆိုရတဲ့တော့နော်ကောင်းကောင်းကြည့်ဦးတံပါရဲ့ကျွန်တော်ပထမအနေနဲ့ပူရဖို့ဆိုသေးကျွန်တော်ဗမာပထဝီနိုင်ငံရေးအခရီးအနေမှာပို့ပြီးကျွန်တော်တို့1940ခေါ်ကွာလုံစာချုပ်ကိုလာခဲ့လိုက်ကွာလုံစာချုပ်မှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတရားဦးအာသာရယ်စင်စာရှောက် တိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တို့ရှမ်းကရှမ်းရှမ်းကရှမ်းကရန်ကရမွဲရခိုင်စုလူတွေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးစာရတရအောင်မှာလူပပလာခါရလူပပလာခါရတဲ့နာကရန်မျိုးဆိုပို့ဆိုပါတယ်ကရန်ရရရှိမှာယူနီယံမှာယူနီယံမြန်မာမှာမဝန်ကလေးကသူ့မလွယ်လက်ဆိုနေထိုင်သူကလွယ်လက်တိုင်တိုင်ပေတပြေသူကနေပြီးကြီး geopolitics ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ငံရဲ့အာသာမှုလေးလာမှုနိုင်ငံရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကောင်းကောင်းအရေးကြီးပါတယ်။ရရှင်ကဘူရှုံအောင်ဆဲဤနာမှာအကံပိတွေပုံပုံတွေ့ဂျာလောက်တိုလီဘူးလေးဆိုတော့တခါတခါလူမျိုးတီကိုစာရတ်ရနာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနေပြီးကျွမ်းအလွေပြောင်းကိုလုပ်လိုက်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကို ဗမာဘောက်ကိုလှီးပြလိုက်တယ်အခရင်တွေကိုသူတို့ဖန်တီးလိုက်ပါဖန်တီးလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေတနာကဆရာဆိုလွန်တန်ပရိုမိုင်းလူနေမှုနေပေါ်လာမှုမရူပမှာကျွန်တော်မရူပဒေသတိကိုသူတို့ရောကလူတွေစုပုံပြီးရောက်လာခဲ့ဇာဖိုင်လိုလေးဆိုပြီးမရူပဒေသမှာနေပြီးစီပေါ်ရေလုပ်ငန်းတွေထူထောင်လိုက်တယ်ထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါတစ်ခါကျွာတိမှာ စီးပွားရေးမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်အောင်လမ်ဘန်ဆက်ဒရီတီကိုမဖိုင်မအောင်အစိုးရကနေပြီးစနိုက်တကြသူတို့မှနေပြီးမဟာဗျူရာဗျူဟာနဲ့လေးလာတဲ့ဌာနရှိတယ်အများကြီးဇာနိုင်ငံဇာပရင်းတွေကိုဇာပဲအရှိုရာပလိဇာပဲဖိနေတော့အစိုးရမှာစနိုက်တကြရှိပါတယ်ရကနေပြီးအစိုးရကိုသူတို့ကစနိုက်တကြတံပရာတယ်စနိုက်တကြတံပရာပြီးရဲ့အစိုးရကလည်းသူစနိုက်တကြ your project ကိုအကောင်အကောင်အထိဖိုးတွေတွန်းနေပြီးဒီသူတို့တွေ Trinity ကို Seaborn Stretch ကိုကြောင်းလောက်ပတ်နေမှာဥပမာဆိုပါစို့တစ်ခါတစ်ခါ Trinity တွေ Seaborn Stretch ကိုကြောင်းလို့နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခါတစ်ခါနိုင်ငံတွေရောက်လာတယ်ရန်ထိမှနေပြီးကျွန်တော်တို့1988နောက်ပိုင်းဒီမိသားစုနာဥမကွေသိမ့်မပြနေထိုင်နိုင်ပြည်နေတခုတွေကျွန်တော်ရခိုင်ပြည် right ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်မှာနေပြီးလေယာလုပ်ငန်းရှိတယ်တိုက်ပွဲလုပ်ငန်းတွေရှိရတဲ့အတွက်မရှမ်းသားကြီးတော့မဆန်းရတဲ့ အခရင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်သားတိတင်းတနိုင်ရခါရီစေအုပ်စုကနေပြီးလေးလာရခိုင်သားတိစာကောင်ရခိုင်ပြည်မှာနေပြီးစူးစူးနူးနူးညီငယ်နဲ့နေနိုင်လေးသူစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာလေမေချောင်းတင်းရယ်ငါလုံးငယ်တိရှိတယ်တိုက်တော်လုံးငယ်တိရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းတိကိုမိတတ်နေထိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တတိနေထိုင်နိုင်ရေးစုစုဥပမာတိထားတွေ့ရရှိကျွန်တော်တို့တိုက်တပံခေါ်ဖို့ဆိုဝေတန်းကပြရတယ် what about ဖဲဖို့ဆိုဒင်္ဂပိရရေငါရာဖို့ဆိုဒင်္ဂပိရရေနေရာဒေသအလိုက်နေပြီတန်တာတိလုံတာ wrong လိုက်တယ်ဆိုတော့ကနောက်တစ်ခုကရခိုင်သားတိပိုင်တဲ့လေမီတီကိုစိတ်သက်ပိုင်နေမီ think လိုက်တွေတွန်းနေပြီအလုံးလိုက်မဖိလခနာရခိုင်သားတိတွေစေအိုဇူီမတရညွန်စီနှံညွန်စီနှိုက်ဆက်ညံပမှုတီကနေပြီလွဲရကျွဲရအဖက်တစ်ခါတစ်ခါနိုင်ငံတီကိုလာပြီး သူတို့တွေ immigrant right ဖိုင်လခါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတူကိုသူတို့ဖန်တီးလိုက်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့2020နဲ့တိုက်ရေကောက်ပွဲမှာ NLD အစိုးရကသူတို့ချုံဖို့လို့သိရနေရဒီအားလုံးနေပြီးသူတို့လုံချုံရေးအကောင့်ပရပနာရေကောက်ပွဲတီကိုပါလိုက်ပလိုက် သူတို့လေတို့သူတို့ပါလက်ထရယ်သူတို့ရရခိုင်နုနိုင်ဖို့ဆိုပြီးရှာထနေရဒီမှာသူတို့ရှုံးလာကပမာဆိုရယ်ကောင်းသူတို့ရယ်စိုးရီမူတီညာလကားစိတ်တက်ကနေပြီး ULA နဲ့စကားဖိုးလာတာတွေအခရင်နေတိဖိုက်လာတယ်ဇာကောင်းလေးဆိုပြီးသူတို့တကယ်တကယ် နိုင်ဖို့ဆိုရင်နေရာတိမှာတောင်ကောင်းပွဲနေရာတိမှာရှုံးတော့ခါသူတို့တွေရခိုင်သားတို့ကြီးလွယ်လဲလူရစိတ်တဲ့လွယ်လဲရှယ်ရစိတ်တဲ့မရူရှိတ်စိတ်တဲ့ပရီရှိတ်စိတ်တဲ့တိကိုသီးလာတာရှိဗမာစိုက်အုပ်စုကလေးတို့သူတို့နဲ့နေပြီးတိုက်ဖို့အခရင်တခုကိုစဉ်းစားလာရတဲ့အခရင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ULAA ကတောက်ဆိုထားတဲ့အခရင်တွေ Riverwood Plan လေးကျမ်းပဖို့အတွက်စိတ်တက်ကသဖို့တူတွေဆိုရင် တိုက်မဲ့ပြည်သူကိုထောက်ခပါတယ်ဒီကိကျွန်တော်တို့ producer ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာလူပေါ်ပေါ်လာရခရီးနေတိလက်ရှိနိုင်ငံရေးလုံနေနိုင်ငံရေးကောက်ဆောင်တွေသိရကျွန်တော်တို့အထွေနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအရနေပြီကျွန်တော်တို့တွေဇာဖိုက်နေတွေအတမှုအနေမှုတွေသိသို့တော်လေးတော့ဇာတခုရှိလာလေဆိုကြရမှာ self interest မိမိတို့အတိုးအမဲကိုပြပနာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကဗမာအစိုးရနဲ့နေပြီး confrontation လုပ်ဖို့မခရိပါမခရိကစားပိတ်လာလေဆိုသူတို့တွေဗမာတို့နိုင်ငံရေးစုမှုတွေခံလာရပါတယ်နိုင်ငံရေးစုမှုတွေခံလာရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးနိုင်ငံရေးအခက်အခဲမှာတစ်ဖက်ကပိတ်တယ်မိမိအကျိုးမဲ့တစ်ဖက်ကပိတ်တယ်မိသားစုအကျိုးမဲ့နောက်တစ်ခုကပိတ်တယ်နိုင်ငံရေးအကျိုးမဲ့တီကို ရှင်တွဲလာကကျွန်တော်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတီအကျိုးအမြတ်ကမိသားစုအကျိုးအမြတ်ကိုပိုပြီးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ national inter national interest family interest ကိုဦးစားပေးပါမလားဆရာဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာအလီလီအဖန်ဖန်ကျွန်တော်တို့ရှုံးနေနေရတယ်အရှင်က ကျွန်တော်တို့လွယ်လဲရခါစားရရှင်ကနိုင်ငံရေးသမားတိစာဖိတ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာရှုနေတစ်ခါလေးဆိုရင်သူတို့ရရာထုတိဥပမာပရာမဆိုကေပန်ကာတိမွင်းပြီးကေရန်ကုန်မှာဒီတန်နီရဆိုကိုသူတို့ကဂျင်းနေပြီးကေကျောက်ဒူလောက်ကျွံပြီးကေလာနေရတယ်ရခိုင်ပြည်ကိုမလာရှောင်းအတွေ့အခိုဒီကနေပြီးကေ ခိုင်နိုင်ငံရေးတိုလန်ရေးတီတွေဗမာနိုင်ငံရေးအောက်မှာလူမပါလာပါတယ်အခုလေခေတ်မှာချိုးစရီရခိုင်ပြည်ကနေပြီးရေကောက်ဖို့ဝန်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတီရခိုင်ပြည်မှာအင်မရှိပါရခိုင်ပြည်မှာအင်မရှိရခိုင်ပြည်မှာရှိတယ်ဒါဆက်ကပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာဏာချုပ်ကိုနားမလည်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆဖမ်းပါလားဆရာပထဝီနိုင်ငံရေးကိုနားမလည်လို့လေမဟုတ်ပါသူတို့ကနေပြီးသူတို့ကနေပြီးဇာပယ်စဉ်းစားလေးဆိုခဲ့ ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာကြောက်ဘူးတန်တွေးရဲပြင်းမြောင်းကြောက်တို့မုံတို့ဘူးသီတော့မောင်တို့ကလူတို့ကိုစူဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆာဆိုလန်ထွန်းတလားတော့လိုပါတယ်တော့ကိုလေသူရေကူမနီပြိကေမရိုနေစတကနေမရိုနေကလူတို့ကိုစူပိတ်ဖို့အတွက်နာရီပိုင်းလောက်လိုပါတယ်ဟုတ်ပါစာပလီဆိုသူတို့ကကြအထောက်ကြီးလခါတယ် ရေဂူမာနိပရိမကျွန်တော်ရှမ်းတာကိုရေဂူမာနိပရိမငါ establish ဖြစ်ဖို့ရေဂူမာနိပရိမငါသာသမီ establish ဖြစ်ဖို့ sorry သူတို့မာယာအတွေ့အခေါ်ဒီကောင်ရခိုင်ပြည်မှာရှိသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးလေတော့ဇာကိုစီဆလာပါလေရန်ကုန်စီဆလာခါရသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတီကိုရန်ကုန်မှာ investment လုပ်ပြီးခဲ့ရန်ကုန်ကိုစီဆလာရတဲ့အတွက်နော် ရခိုင်ပြည်ရဲ့အဆောဆုံးအဆောရဆုံးပြည်နေဖိုင်လာတွေအကျိုးဆက်လက်တို့သူတို့ပုံမကောင်းမှုတွေပါဥပနိုင်ငံတနိုင်ငံကနေပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2010ခုနောက်ပိုင်းမှာကဘာကနေပြည်ရဲ့ရန်နီမွန်နဲ့မူတီအများကြီးဝင်လာပါရန်ကုန်နေပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး framework တိုးတက်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူတို့တွေရှိတခါတယ်အခုရခိုင်ပြည်မှာကဇာလိုက်လေးဆိုပဲအနှုတ်လက္ခဏာပြနေပါတယ် ရခိုင်ပြည်မှာနေပြီးတကယ်တကယ်ရှမ်းသာလာခဲ့ရန်ကုန်မှာလာပြီးရဲ့အင်ရာဝယ်တဲ့သူရန်ကုန်မှာလာပြီးရဲ့စီးပွားရေးတိဆောက်တယ်ဇာတခုပဲနေနေ sorry ပါစားအေရှာမှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ရှိဝန်ပါမယ်ကောက်ကောက်ပါတယ်ရပ်ပဲဆိုကစားဂျူဒီဂျာမနီဘက်မှာအဲများစွာအသက်ခံရပြီးလူမျိုးတုံးပျောက်ွယ်လူလူဖိုက်နေဂျူဒီဝင်နေအိုက်စရေးလို့ခေါ်တယ်ဂျူဒီနဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတော့ကိုယ်စီနာရီကွာလာပါမလဲစားဂျူဒီကနေပြီးက ဒုတိယနေပြီးနိုင်ငံတကာမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမတူဘူးဆိုအရှောက်ကိုပါလဲဆရာဒုတိယတွေ့ခွန်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမတူဘူးဆရာအရှောက်ဟုတ်ပါဆရာနောက်တော့ပါဒီကဒုတိယနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဇာကွာခလေးဆိုပြီးဒုတိယနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူကြတခုနေမန်ဂရိစာတူပါတယ်တိုးတိုးလေးတို့စီဘော်ရရာအမျိုးသားစီဘော်ရရာအမျိုးသားကိုစီဘော်ရရာလုံးဝကိုဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြီပါဒုတိယနေပြီးကိုတိုင်းပင်နဲ့ကိုလူမျိုးတို့သူ့ကိုပဲပြရတာဖေသာကိုပြရတာ အင်ကိုရောမှုပေးပြီးရပြီးရသူတို့မှာဆိုင်တိုင်းယူတိုးတိုးလေးတို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဒီလက်ရှိ training တွေအခရိနေမှာရှင်းတာတွေဖိုင်ဝန်ဒီကရောက်ပါစိုက်တဲ့ဒီကောင်းကောင်းမရှိခဲ့ပါတကယ်လို့တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာ investment လုပ်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်လွယ်လွယ်လေးဆုံးရှုံးနေတဲ့တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာ investment လုပ်ရဖို့ဆိုရင်ရှင်းတာတွေလူဒီကပိုပြီး investment လုပ်လွယ်ပါဇာပဲလို့လေးဆိုရင်တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာရှင်းတာတွေလူဒီတွေ အဖန်ဝိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တိုက်ပေတပေရခိုင်ပြည်ကြီးတွေလွယ်လွယ်ရတာတွေဆိုဆိုတော့စီးပွားရေးကိုဖုံဖို့လူတွေဘာကလူတီမဟုတ်ပါဒီလူတီဖိုက်တွေအတွက်တော့ဒီလူတီတွေကိုပြည်ကြီးချမ်းသာပြေဝလာဖို့လူတီဖိုက်တွေမှာစင်ကာပူနိုင်ငံတိုက်ပေဆိုဆိုစီးပွားရေးဆိုခရစ်ယာန်ငွေစာနဲ့မဆိုမဆိုင်ပါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတိုက်ပေအရှိမှာဘီလီယံနာတွေဇာလောက်ပို့လဲဟောင်ကောင်မှာဘီလီယံနာတွေဇာလောက်ပို့လဲထိုင်ဝမ်မှာဘီလီယံနာတိဇာရောက်ပို့လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စံညာကလေးကိုဆို မိမိတို့တိုက်ပင်မှာနေပြီးလွယ်လက်စွာကိုပန် receive ပတ်ထမန်ကောနာကိုရှုပ်ပန်ကောကိုတိုင်းသူပေသားတို့စီဘော်ရေးလူမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဇာလောက်တိအခိုင်အမာကျွန်တော်တို့ကြောက်ကန်ပြနိုင်လေဆိုဆိုမှာကောင်းကောင်းမှုတွေပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကိုဆိုလန်ထန်ဆရာဆိုလန်ထန်ရန်ကုန်မှာနေပြီးရန်ကုန်မှာနေဗမာတယောက်ကနေပြီးဘန်တကူကဖဲမုံတစ်ထောင်ဂဒေပေါင်းတရာရှိပြီး bus line ဒီဥပမာဆိုရင်နေဝမ်ရီဒီအင်းနေဝမ်လို့လုပ်တယ်ရခိုင်ပြည်မှာလုံးလုံးမရပါလဲရခိုင်သားတိကိုရအခွန်ရီတီကိုမပိတ်ထားပါရန်ကုန်နေပြီကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အကျွန်တော်တို့တွေ confederate ကမဟုတ်လွယ်လတဲ့နိုင်ငံ right ကျွန်တော်တို့တွေလွယ်လရဇာကောက်ရခိုင်သားတိတွေစိတ်အထက်တန်နေလေဆို young by authority ကိုလိုချင်လို့ young by generation generation တွေကို establish ဖိတ်ချင်လို့နိုင်ငံတကာမှာအဝန်ကွန်ကြကျွန်တော်တို့ထိုးပေါက်နိုင်တွေပုံကိုဒီဖိတ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မမီရိုကြီးရာခေလာရဲ့အသံနဲ့ဘဝတိကို stable နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးလဲလုံးနေကြပြိပါဒီကေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အနည်းချက်ဆုံးဆိုင်ကြလိုက်ပါပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်သက်ဘီလီယံနာဇာနယ်ရောက်ရှိတယ်လေဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပါ ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်သားတို့ဘဝတိကိုဖွင့်ဖို့တိုးတက်ဖို့နဲ့ပြောင်းလဲလာနိုင်ဖို့အတွက် institution တွေ university စံခုရှိပဲလေကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးလူမှုအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအလဲစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဂရိစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကြောက်ခံကြောက်ခံပြီးနိုင်ရရခိုင်ပြည်မှာဘန်ဂရီစံခုအစိုးရကတည်ထောင်ပြီးပဲလေကျွန်တော်တို့ခရိုက်တယ်မရှိပါလဲငါပလီမှာ စီပွားရေးဇုန်တိမှာဝေထားတဲ့စီပွားရေးတမတီအနုပမာပြေတာခိုင်မင်းမဝင်နိုင်ပထမဆုံးသူတို့ဇာလောက်ပိတ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ငပလီမှာအချက်အချာကြားနေရဒီကိုစိုက်တက်ကသိမ့်ပိုက်တယ်သိမ့်ပိုက်ပြီးစိုက်တက်ကလဲလဲလဲပရော့သူတို့ဤဗမာတီလက်ထုကိုပရော့ပိတ်ခါရခိုင်သားနေဇာလဲဇာပိတ်လာလေအလုံးလဲမဲ့ပိတ်လာရဟိုတီဒီစီပွားရေးဇုန်တိမှာပမာပီရီချက်အမိုင်လေးအဆောင်တော်လောက် ရဲစော်ရီစာပိတ်လေးဆိုပြီးဗမာတို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလွှဲမှုမှုအောင်မှာရခိုင်သားတွေပြိုဝလာခါရတယ်အစရခိုင်လာပါရေရေနော်နေပြီကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရေးအလေးအပေါင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇာလောက်တိပြိုဝလာခါရလေဇာလောက်တိကျွန်တော်လုံပပလာခါရလေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့1969နိုင်တိုက်တက်ကအနာသိမ်းခါရတယ် အာနာသိမ့်ရဲ့အချိန်မှလေးသူဗမာတိရဲ့ပထမကအာနာသိမ့်လိုက်တယ်ဗမာတိတွန်းကိုလခါတယ်တွန်းကိုလခါတယ်ဗမာတိဗမာစိတ်တဲ့ကိုမတိုက်ပါသူလည်းသမားတိကိုတိုက်တယ်ဖျက်ဆီးပိုက်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗမာပြည်လွယ်လွယ်ရလာအချိန်မှာဘာကဘာနဲ့ဖာဆာဘလာကိုလခါပါတယ်ဘာကဘာတိုးထေဝန်ခါတယ်တိုးထေဝန်ခါပြည်တိုင်းလန်းသားနိုင်ငံရေးသမားတိကို ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတီကိုရှောင်းကရှောင်းကရန်ဆိုလူမျိုးတီကိုအမရကြီးမောင်းရေးဆိုဗနာသူတို့ကနေပြီးတိုက်တယ်ကင်ယူလေးတိုက်ပါတယ်ဘာကဘာကရှောင်းလေးတိုက်တယ်ရခိုင်မလေးတိုက်တယ်ဘာကပါတီတိုက်လို့နေပြီးကျွန်တော်တို့တနကပါ ACB တို့ ALB တို့ရာမာလာပါတို့တွေ့ထိမှာမနင်ခါပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြီးလခါရပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေတိုက်လို့မဟုတ်ပါဘာကပါတီနေဦးပြည် ဗျူဟာမဟာဗျူဟာနေပရိယတိကိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူလည်းသမာတိကနေပြီးလိုက်မမီအတွန်းတန်းနေပြီးကျွန်တော်တို့တွေကိုတော့တကယ်တကယ်ရှိုက်ပါရဆိုရခိုင်ပြည်သူတီးကိုစွန့်ခါပြီးနောက်တစ်နိုင်ငံမှာလာပြီးခုံလာရအခရင်ရှိပါရကောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အခရင်နဲ့နှွေးဦးတော်လည်းမှာကျွန်တော်တို့ ULA ကနေပြီးထုတ်ပြန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရခိတလဲစင်ရှိရဆိုတာကောင်းကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအထူးနိုင်ငံရေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့တွေလွန်ပါပါလာနိုင်ကြတာအကောင်လုံးဝမရှိပါတိုးတိုးလေးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာသာရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအခမ်းအကျင်းဒီမှာဒီသူတို့တွေဝန်ရောက်ပြီကစားနိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒီကစားလာဖို့ဆိုတော့ဒီကိုကျွန်တော်တို့တွေးပြီးမန်ထားနိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဆိုလန်ထားရင်းနှီးပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်ခု portion ဆိုတာ ပထဝီနိုင်ငံတွေနဲ့နေပြီးရခိုင်နိုင်ငံတွေကျွန်တော်ရခိုင်တွေပြီးကြတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်ရခိုင်ပေထောင်ဆိုးအစိုက်ပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ Arakan is not part of Myanmar Union ကျွန်တော်တွေလွယ်လွယ်ဆုံးဆုံးကိုလိုနီဖွဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့သိနာသိနာလေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတိနဲ့ရိုဘရီကစီဒီအန်လို့ဒီမိုကရေစီတောင်းဖို့ ကျွန်တော်တောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်မှပျောက်ဆုံးတော့ဒီမိုကရေစီလေးမဟုတ်ပါဖက်ဒရယ်လေးမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှပျောက်ဆုံးတော့ဆုံးရှုံးတော့လေလွယ်လွယ်ရဖိုက်တွေအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ခံတာရှိသမျှကာလပတ်လုံးရခိုင်နိုင်ငံရင်းမှာလွယ်လွယ်ရကပူပြီးကြီးနောက်တစ်ခုကိုမစင်ကြမီပူကောင်းကောင်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါပဲဆိုကာတစီမောင်းနေတယ်ပါကျွန်တော်လန်တစ်စင်းမှာတေးတေးမောင်းနေတာကနေပြီးဒရိုင်ဘာကနေပြီးစီယာတန်ကိုတစ်ဖက်ချေလှေးလိုက်တာနဲ့နေပြီးကားရယ် ကြောက်ထိတ်ကြပြီးကာဗရီပရိုလာဖို့ကောင်းကောင်းလွယ်ကူပါရန်ကောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာလေဒီပထဝီနိုင်ငံရေးမှာဗမာပထဝီနိုင်ငံရေးမှာရခိုင်သားတိကနေပြီးလာဗရီမရိုးပိုက်ဖို့ကောင်းကောင်းအရိကိပါရဆိုတဲ့ရင်းနှီးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပထဝီဗမာပထဝီနိုင်ငံရေးမှာရိုးရိုးရိုးလို့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်လာလေ1988နောက်ပိုင်းဒီရွှေဝါရောတော်လည်းနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရေးကနေပြီး တွဲမှုမတိခံရတယ်2010နဲ့ connect ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဗမာစိတ်တိုင်းနဲ့နေပြီးကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဒီထိုင်ခဲ့တဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းဒီပဋိပက္ခအခရိယပြိုင်လာတယ်သူတို့လည်းဗမာတိဒီနင်းတိဗမာနဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပဋိပက္ခပကဖိုင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပုံမခုပေးနေနေပြီးရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ပဋိပက္ခဖိုင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကို ပုံပုံပြီးကကျွန်တော်တို့ဒိုင်လူဝီဖရိုက်ပရက်ရှာပြပါမယ်ဆိုရယ်စကားဒီပုံနေတရှိပါတယ်။ရဲဆိုရယ်ဗမာတိကနေပြီးကရခိုင်မှာဖိုက်တဲ့ဗမာနဲ့မွတ်စလင်ပဒနာတိကိုရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်ပဒနာပုံစံမျိုးပုံပေါ်တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တွေတမိုင်းဆက်ဆက်မှလည်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်တကယ်အဒီဂရုံဒီဖိုက်ခါဆိုဒီမရှိရပါနောက်နောက်မှလည်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဘက်အဒီဂရုံဒီကိုမဖိုက်အောင် ကိုဇာဘုံကရိကီပါဇာပဲလို့ဆိုအခုဒီကြီးပထဝီနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဖိုက်နေတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ရခိုင်ပြည်မှာမွတ်စလင်တောင်းတဲ့နေပြီးကျွန်တော်ရခိုင်တောင်းတဲ့ရန်ဘက်ကပြကျွန်တော်ကနေပြီးကေဘာသာခွေးပါရလူဦးနှစ်ယောက်ရန်ဘက်တီးပုံစံမျိုးမမဘောကောင်းမလို့ပါတယ်မောင်ပုံနဲ့မောင်မေးရန်ဘက်တီးရောင်းကနေပြီးမောင်မေးပြကမောင်မေးကအပရိပရာကိုမောင်ကူမြကမောင်ဘူးပေါ့ break ပြရဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလုပ်ရတယ်။တစ်ခါစီရောက်တော့ robbery ရေခုနထိုင်လိုက်ပါခုနထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်2010နဲ့ခုမှ trailer ပုံစံမျိုးတိ trailer ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဟုတ်ပါဟိုကြစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်စာသွင်းလက်ထက်မှာလည်းဟုတ်ပါကျိုးတော်ပါလေကဥပါအခြေတော်အတိုင်းအနာကပြည်စုပဲကာလသုံးပါ sorry ပါ ထိမ့်ပိကေအဲအမသမက်ကြတဲ့အတွေ့ကိုဒီနေ့ချုံတော့ပုံစုံကဘာသာဂရီဘာသာတီလူမျိုးတွေမတူတွေကိုကိုတွေဘာသာတွေမတူတွေလူမျိုးကထိမှထိလွေရှာလူတွေရေတီကိုပါထောင်းပုံစုံကတောင်ပရာသုံးသက်ပြတော့ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါစားရပါဆိုအင်ဒရာမှာကျွန်တော်တို့တွေပထဝီနိုင်ငံရဲ့ unnatural weakness geopolitical weakness ကိုကျွန်တော်အဖေထားဖို့တော့အဲနိုင်ငံရဲ့ပထဝီအာသာဖို့ကလေးကျွန်တော်ဆိုခါခဲ့ပါတယ်ဆိုအင်ဒရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ စိုးစိုးကစားတွလဟာအထက်မှာကျွန်တော်ပါတီနိုင်ငံရေးသမားတီအဲအောင်အားဖရစီမုန်တရဲအနေနဲ့သူတို့ဆိုယုံကရီမုန်နဲ့တို့လကောက်လာနေငိုင်တူလန်ရဲကိုသူတို့တဆိုင်မမဲအကောင့်အမျိုးမျိုးကောမလနိုင်မင်းသားစုရဲတီရီသူတို့ရဲ့နေမည်အခရင်နဲ့အလုပ်သူလာနေငိုင်တိုက်ဖို့လို့မဆိုးလို့ပါဆိုကေစိုးစိုးကစားတွလဟာပဲကျွန်တော်တို့မှာဆုံးရှုံးဟာဒါဒီအဓိက CDM မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမိုကရေစီမဟုတ်ကျွန်တော်ပါတီနိုင်ငံရေးဆုံးရှုံးဆိုမဟုတ်နိုင်ငံအရှုပ်ရှာအာဏာဆုံးရှုံးဆိုဖိုက်တယ် ညောင်းအထင်မှာလေဘုရှုပရခအပိုင်းကျွန်တော်တို့ပညာရေးကဏ္ဍဆုံးဖြတ်မှာဆိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာအဓိကအာအာဒီ tab tab တို့အာဆုံးရှုံးလာတဲ့ fight တွေ tab တို့အာဆုံးရှုံးလာတဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြောက်လို့ဆို fight တွေဆိုကေရပ်ပေးစနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလာရှိလာနေတဲ့နိုင်ငံပါတီတင်မှာလေကောက်ဆောင်ပိုင်းတိဆိုတာဇာဘကိုကျွန်တော်မွေကဆရာကပထဝီနိုင်ငံရေးကိုအဲသူတို့ကနားလေလို့ဆိုပါတယ်တိုးတိုးနားလေနေတာမှာကျွန်တော်တို့ tab က analyze deeply လုပ်ဖို့ဆိုကေဆရာ 이샤마니비게데예포사로이아소미테마바레프라이테무와다티파네 so kabagrima dutiya kabase abrima de library water max stalin water di khaisa pale de sir so bi takha de library water di khaisa pale de yo pai khaisa na ne atu de water မတူညီတဲ့ဥပမာဒီ Friday Moon Water တို့ Library Water တို့ Mass Water တို့ Lawe Water တို့ဆိုခဲ့တယ်ဒီဒီဘက်ကလာကြဆယ်ရအတွေ့ကို Library သမားတလေးရှိနေခဲ့တယ် ဒီပွဲတဲမှုတိကလေးဆိုကျွန်တော်တို့ပါတီနိုင်ငံရေးဒီကွေးလာဆိုဒီ pro ကွေးလာဆိုဒီရှိပိုင်းပါတီနိုင်ငံရေးသမားတိထင်ပါလေဆို key player တိကိုမမွင့်ထုတ်နိုင်ခါပါနိုင်ငံရေးအရာကောင်းအနေရှာတိကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုကေပါတီနိုင်ငံရေးသမားတိ key player မွင့်လို့မထုတ်နိုင်ဆိုက key player မရှိကေဘုံလုံးတိတ်တိတ်မှာ key player မရှိကေဇာနဲ့ကြောက်ဖို့ဘူးလေဇာပိုင်ပဲပုံမှုတိရှိတဲ့နောက်တဲ့ကိုပြပါဖို့လေဆို key player တိ array ခဒီ array တိကိုလေဆိုနာမလေခါဆိုဒီဥပမာအချို့နာလေကလေးဆို ပါတီနိုင်ငံရေးထဲမှာသွန်တဲ့မပိခါဆိုတိနိုင်ငံရေးသွန်တဲ့အာနိရှာတိကိုကျွန်တော်အမြတ်ကြီးတူရတဲ့နဲ့ပါတီတိပရိုကွေလာရလို့လေကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်ဆရာ။ဟိုအင်းရမှာဆာလို့အဲတရုတ်ပြေတရုတ်ကဆိုလကောင်ရုရှားကဆိုလကောင်တစ်ခါတစ်ခါနိုင်ငံတိကအမေရိကန်တိကဆိုလကောင်ဝါဒတိကိုထုတ်ပြန်ခါရတမိုင်းတွန်ရဝါဒသမိုင်းတွန်ရအတွေ့ကိုအယူဆတွေကိုထုတ်ပြန်ခါပိုင်ဝန်ကြီးစိုးစိုးကဆရာပရိုလာအရှာမှာကျွန်တော်အာရပါရတခြားရှိလိုက်တယ် ကျွန်တော်တို့အသာလေးရှည်မောင်မပြေးသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးစားရရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံးမနေ့လေးစားရရကဘာနိုင်ငံအသီးသီးကတောင်တန်ဖိုးထားနေရတယ်မနေ့ဒီနေ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဒေလီ nation တတော်စာတိမတောင်ကိုပရာခင်လာရကျွန်တော်ဘူရှုပ်ဖမ်းမနိုင်ဥဆောင်ထားရ ULA ဒီစိုးစိုးကဆရာတောင်ပရာလာရပိုင်းကျွန်တော်တို့ရာခိတာလင်းဆိုင်ရာခိတာလင်းဆိုင်ဆိုကျွန်တော်ဝါတာတစ်ခုပါအဲရာခိတာလင်းဆိုင်ကို ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD lobby တချို့ကအမျိုးမျိုးဖွားတယ်တချို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကမတူညီအယူဆနဲ့ definition ဖွားစတယ်ပြလိုက် rocketize ဆိုဇာလဲ rocketize အတိတ်ပဲဇာလဲဆိုပါဠိနဲ့ဟိုပါဠိဟိုစာပေတိကိုကြွကြွပုဂ္ဂိုလ် rakita ဆိုစောင့်ရှောက်တယ်အဲညီကရပိုင်ဆိုဒီကိုလူရလူရကျွန်တော်တို့ဒီအရှိကတခါကရောက်ဖို့လေဆိုပါတယ်ဇရဲတစ်ခုမှာအဲကျွန်တော်ပရိုဟိုမတဲလိုက်ပါဗျာမုန်တီကျွဲလာဇာလမတိကိုတရားဥရိခဆိုကိုလူတရားက အခရစ်စရန်တခုမဲမဲပခါရဆွဲတကတရားကယောရှောကိုပင်တိုသမတ်တို့ကလာပြီးပင်တိုစီကဖောင်းပလိုက်တယ်အဲပါဠိနဲ့တဲတယ်လူကပါဠိကိုကိုအမရံကိုကိုဖောင်းနေကြတယ်ဆိုအင်ဒရာမှာအရှာတလို့ကျွန်တော်ပြပလိုက်ပါမယ်ဟိုကျွန်တော်တို့နားလေထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးတခါလေးမထုံနိုင်ခါတဲ့ဝါဒတရဲကိုကျွန်တော်တို့ ULA AA ကဘူရှောတို့ကထုတ်လိုက်တယ်စိုးစိုးကဆရာမိုက်ဆက်တယ်တော်နော်ရန်စောဒီပေါ်လေရခိတလင်းဆိုင်ဖိုက်တယ်ရခိတလင်းဆိုင် definition ကရခိုင် ဘုံအမျိုးသားအကျိုးဝါဒလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပါတယ်ရတော့နဲ့အင်ဒရာမှာကကောင်းကောင်းရဲ့စကားလုံးတွေဖိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပထဝီနိုင်ငံရဲ့ဆွေးနွေးခန်းတွေမှာပါလာတယ်ရခိုင်ဘုံအမျိုးသားအကျိုးဝါဒဆိုတော့ရာခိတန်လန်စင်ဖိုက်တယ်နိုင်ငံရဲ့သမားတိကတော့နားလေပါလိမ့်မယ်ဆိုကြရင်နေရာမှာကျွန်တော်တို့စိုးစိုးကဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီပထဝီနိုင်ငံရဲ့ဂရကမြန်မာနေဦးတော်လှန်တဲ့အခေါင့်အကြောင်းအနေနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတဲ့မှာကျွန်တော်ရာလဲတစ်ခုရာလဲဆိုတာကဆရာ ဆရာတို့ကျွန်တော်တို့လူတစုဆိုနေပြီးခရီးလာတယ်တို့ထေကိုရောက်လို့ဟိုက်အဲမိုက်တီရှောင်းတို့ကိုတို့ထေရောက်လို့ဟကဆရာကိုကျွန်တော်ကမေးဆရာရပ်ပဲဆိုကျွန်တော်ထမောရှာခဲ့ဖို့ဗျထမောရှာဖို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်မှမဆွေးမပါလဲပါမဆွေးခိုရမကောက်ခိုရ gas light ခိုရ lighter ခိုရမွိမပါဆိုကဆိုဆာဆိုလာတာဆိုကမွိမပါဆိုကကျွန်တော်တို့ဒါလို့ကလေးရဘူးဒါပဲတောက်ခဲ့ပဲအဖယ်လေးကိုဟိုခရီးခါလေးရမဆွေးမပါပါမကောက်မပါပါ ဆိုတယောက်ကပြောဆိုတနာစင်းစားပြီးကမကရုံပကမင်းကိုစပယ်လို့လေခါခဲ့တကဆွဲဆိုနေနေတာတခုမှဥမာတိုက်သက်တိကကြောက်တိကမင်းလေးထုတ်ဖို့မရရအခရင်နေမျိုးနောက်တယောက်ကပြောဆိုဆန်ဘရုတ်ပလုတ်ခဲ့ဖို့ဗျဆန်လူလူခဲ့ဖို့ဗျဆိုရှယ်လူဆိုအဓိကမင်းမင်းလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြေရပါတယ်ဆိုတာညတော့နကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံထူထောင်တွေအနေနဲ့လာလာအာရခနိုင်ငံကိုထူထောင်တောင်းအဲကွန်ဖက်ဒရန့်ကိုလာလာတို့တို့ကဇာကိုပဲကျွန်တော်တို့လူအရေပန့်နိုင်ကိုလာလာကျွန်တော်ရာခိတလန့်စေ လိုပါရရာခိတလဲစေဒီပေါ်နေရကျွန်တော်အမှန်တရား Friday ရခိုင်ဘုံအမျိုးသားအချို့ပြုဝါဒ Friday ဖိုင်နေအတွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Friday Moon Water တို့ Library Water တို့ Max Water တို့ကိုကျွန်တော်တို့ update မှာဖိုက်ပြ hand file ခပြအတွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရွယ်လေးကထုတ်ထားတဲ့အဲရခိုင်ဘုံအမျိုးသားအချို့ပြုဝါဒ Friday ရာခိတလဲစေနဲ့လာခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်အင်ဒရာကပရိုယွန်နဲ့လည်းကျွန်တော်30ရှောင်းပါတယ်ဆိုကေအင်ဒရာမှာကျွန်တော်မိင္ကိုဥပမာပြခရဲပိုင်းပထဝီနိုင်ငံရဲ့အားနဲ့နေသတိ ကျွန်တော်တို့ရေသူတိကိုနိုင်ငံရေးပထဝီအသာအောင်မလုပ်နိုင်တည်းကျွန်တော်နိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဆိုစကားပြောမိမရှိတကကိုရဘူးလေးဆောက်လို့မလားအဖန်လေးဆောက်လို့မလားလဖားလေးဖြိုလို့မလားဆင်လိုလေးကရူဆောက်လို့မလားဆင်ဟိုရာကုန်းလေးကရူဆောက်လို့မလားထမောင်းလေးရှာလို့မလားတဲ့ပိုင်ရပါအနေထားတဲ့ဖိုင်နေပါတယ်ဆိုအရှော့တိကိုနိုင်ငံရေးသမားတိနာလီဘရီကကျွန်တော်တို့ပါတီနိုင်ငံရေးလာနာကန်အဖွဲ့အစည်းရှိတိကျွန်တော်မတူညီတဲ့ဝါဒတနလနဲ့အဖွဲ့အစည်းတိလို့ပထဝီနိုင်ငံရေးအာနိနေဆိုကိုနိုင်ငံရေးပထဝီအသာရှာနာပရန်လီဘရီက ကျွန်တော်တို့ဒီမကရခွန်က ULA အထက်မှာအဲ NUUP ပါတီအဖွဲ့ဝင်ဒီအလုံးပေါင်းစီလို့ရနိုင်ရဲ့ဘာတခါအဖွဲ့စီတွေရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုထောက်ထားတယ်နဲ့အဲလောက်ကမရနိုင်ပါလားဆရာရောပိုင်ကျွန်တော်တို့ဂျူတီကနေပြီးတကဘာလုံးမှာအိုက်ဇရစ်နိုင်ငံအိုက်ဇရစ်နိုင်ငံကိုဒီအာရက်ကဘာကဝင်ပြီးကနေကပိုက်ခဲ modify နေအဂရိကျနေပြီးဆိုင်လာနေပိုက်ခဲနေတယ်ပိုက်ကျွန်တော်တို့ပါလက်စတိုင်းကနေပြီးဒီအိုက်ဇရစ်ဖိုက်တဲ့ grad ထဲမှာလို့ ပထဝီနိုင်ငံရေးရိုက်ခဲမှုဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံတိကိုဝန်လာပြစိုးစိုးကဆရာပရောကပိုင်အင်ဒရာမနေပြီကကျွန်တော်မတူညီတဲ့မွတ်စလင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တို့လကောက်ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တို့လကောက်ဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့လကောက်တခုခုဖန်တီးနေခဲ့တဲ့အစ္စလေးပထဝီနိုင်ငံရေးရိုက်ခဲမှုတွေ Friday ဆိုကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်လို့အဖေရာပြီကကျွန်တော်သတိတရဖို့ဆရာပရောကပိုင်ကျွန်တော်လေ့လာရဖို့စောင့်ကြရဖို့ကျွန်တော်ထိလွေရှားလွေစကားလုံးဒီနဲ့လူမျိုးကြီးလူမျိုးတွေပဋိပက္ခအဖွန်တခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲသူကလည်းဖန်တီးဖို့ အဲဖိုက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်စာက right လုံးမလို့ podcast ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်ဆိုကေကျွန်တော်တို့ထိမှလေအဓိက အမျိုးသားစေလူမျိုးတွေကိုညီညွတ်စွာနဲ့အဲတရှင်ကအတိုက်ကဇာဘေးဖိုက်ခါဘက်ကပထူနိုင်ငံရေးအားနေရတော့နဲ့နိုင်ငံရေးပထူကိုဖိစီးပြီးလာခဲ့ပါမယ်ပရိုရနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအရှင်ပြဆရာအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအဲပထူနိုင်ငံရေးကမြန်မာနူတူလန်ရဲ့ကောင်းဆိုင်အောက်မှာပထူနိုင်ငံရေးအားနေချက်ကိုဇာပိုင်အကဲနဲ့လောက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးအမှားစကား program ပြီးကိုကျွန်တော်မိုက်တိုက်ရိုက်ခင်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကတနာကပုလခရဲဆိုတာ solar net producer Israel ကိုဥပမာပြရတော့ Israel နဲ့ပို့လိုက်ပါ Israel နိုင်ငံမှာ Israel ရဲ့ကပောင်မှာ brand လို့နေနေတယ်တိုးတိုးလေးတိုး Israel နိုင်ငံဒီကိုနိုင်ငံကြီးကိုတိုးတက်တဲ့ February တွေရှမ်းတာတွေတိုက်ပြီလူတွေဒီဆောက်ခါတွေအခက်ပြပါတဲ့ဒီဆောက်ခါတွေဇာနဲ့ဒီဆောက်ခါလေးသူတို့ Israel နိုင်ငံမှာ NGO တိကမြောက်ပါတယ် charity အဖွဲ့အစည်းတွေပါလဲ non profitable အဖွဲ့အစည်းတွေကုန်များတယ်ဒီခါကပမာကြခါ charity အဖွဲ့တွေကို test မခေါ်ရပါ charity အဖွဲ့တွေကိုလှူတဲ့ test တွေရနိုင်ငံမှာ tax free ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာခိုင်ပြည်မှာ charity အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟင်းရဲဆိုတာနဲ့ရ charity အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအမေရိကန်ကနေပြီးကျွန်တော်စီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ဒေါ်လာတစ်သန်းလှူလိုက်ကြတယ်ရက်ဒေါ်လာတစ်သန်းရီအမေရိကအစိုးရကိုပြီးပို့စာကနေပြီး ကောက်လက်ခွဲရပါတယ်ကျွန်တော်အစ္စရေးနိုင်ငံကိုဇာနဲ့တီထောင်ထားခဲ့လေရှာဒီတီနဲ့အမြောက်တီထောင်ထားပါတယ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားတွေရှမ်းသားတွေလူတီသူတို့အစိုးရကိုပြီးဖို့ tax တီကိုအစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှာဒီဖွတီကိုလူတန်ကန်အာဖရအစ္စရေးနိုင်ငံလေးတိုးတက်တယ်သူတို့လည်းအလူဖရိတ်တယ်သူတို့နေထိုင်တဲ့တိုင်းပေတီမှာလေးသူဥပဒေရ tax အကောက်ခွန်ကောင်းလက်ခွန်ရတဲ့အတွက်လည်းပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံလူမျိုးတွေဇာနိုင်ငံမှာနေနေအစ္စရေးနိုင်ငံတပ်တွေဇာကဘာပဲနေနေအစ္စရေးနိုင်ငံတွေကိုအထောက်အကူလိုရပါတယ်။ဒီနောက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ portion ဆိုတာကရခိုင်ပြည်မှာရှိရခိုင်တပ်တွေ NGO လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီကိုရောကနေပြီး NGO တခုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကဘာကအသိမဲ့ဖရဲအောင် charity အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု free အောင်ကိုးစားခဲ့ပါနိုင်ငံတကာကရှိတဲ့ရခိုင်သားတိမိမိတို့၏ရွှေနေတာရလာတွေငွေကြေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတိကိုလူတက်တဲ့အချိန်မှာဟောမာတိပါမှာတဆန်လောက်ဝက်ခဲမှာဖရအောင်ဘိုးကကိုးစားဖရဖို့လူတွေပိုင်ကျွန်တော်တို့အတိုင်အဖောက်ညီညီရခိုင်ပြည်ကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ လိုတွေတွန်းတန်းနေပြီကျွန်တော်တို့ခိုင်တီးမှာ reprint ဆိုရင် infrastructure ရှိဖို့လိုပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တခု proportion ကကျွန်တော်ဂီရီမူတိုင်းရခိုင်ပြည်မှာဂီရီမူတိုင်းတိုက်ခတ်ဆိုင်ကကျွန်တော်ကိုဥရောပယူနီယံကတန်းကလူကိုအရှင်ကဇာလမိနေဒေါက်တာဆိုငရိုကတော့ကဒေါ်လာ2000လူကိုပြပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာ ရှာဒီအဖွဲ့အစည်းဇာနပွင့်လေလို့မိကကျွန်တော်ကနေပြီးရခိုင်ပြည်မှာတကယ်တကယ်လုံနေခဲ့တဲ့ပုံကိုတိကိုဆက်သွယ်ပြီးမိကကျွန်တော်တို့ကလေးသူပုံမကုန်နိုင်လို့ဝေစီနာဆက်ပြီးသူတို့ကတဆန်လုံးရပါတယ်အရာတစ်ဖွဲ့ကလေးသူကျွန်တော်တို့ကလေးသူအိုရှာကနေပြီးဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရကအဖွဲ့စီနယ်လုံးရပါတယ်ရခိုင်ပြည်မှာနေပြီးဥရောပယူနီယံကလူလိုက်တဲ့ဒေါ်လာ2000ကိုလက်ခံဖို့ဝေစီအဖွဲ့လေးမိပါ ယူနိုနေပြီးကျွန်တော် push လာပါရခိုင်ပြည်မှာလုံနေခဲ့တယ် NGO တိ charity အဖွဲ့အစည်းတိ international landground ကိုဝန်အောင်ကိုစားခဲ့ပါကဘာမနီပြည်ကရခိုင်ပြည်ကမိသည် charity အဖွဲ့အစည်းက UN မှာစကားပြောလာနိုင်တယ်ပုံစံမျိုးပြည့်အောင်ကိုစားခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြည်ပမှာ rounding ခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတိအနေနဲ့လေးတို့ မိမိတို့ရွှေနေစာဆိုရာမီတွေ immigrant support တွေကိုအကန့်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကရခိုင်ပြည်မှာနေပြီးတင်ညို service ချောင်စခန်းကိုမိလောင်လာခါတယ်လူခဲ့ပါတယ်သိနေတဲ့နဲ့လူခဲ့တော်တော်လေးတော့ရခိုင်ပြည်မှာ charity အဖွဲ့မဟင်းစစ်အဖွဲ့အစစ်မဟင်းတွေအတွက်နဲ့နေပြီးသူတို့ကြီးလူတန်းလိုက်တယ်ငွေ grade တွေတခုလေအရာအမေရိကနိုင်ငံမှာလူတယောက်ကနေပြီး အစိုးရကနေပြီး tax အကောက်ဖက်လေးသုံးပြရမဆိုရင်သူတို့ရဲ့ငွေကိုပြရမှာပေါ့ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ညိုစိတ်ပြီးရှင်စကန်ကိုလှူလိုက်တဲ့ငွေတွေ share ဒီအကောင့်မှာနေပြီးရမကွန်ဒွန်းနေပြီးသူတို့ရဲ့အကောက်ဖက်ကလန်ဖက်မရှိပါရန်ကောက်ကျွန်တော်တို့တွေဇာလုံးပြင်လုံးလုံးဒါစကောက်ကိုပဲ pro pro ကျွန်တော်တို့ pro တွေစကားတွေ ကျွန်တော်တို့ဝထုပရောကအလောင်းသားဒုက္ခရောက်သဂရမဘန်ဒုကမ်လာတန်ရီဆိုရယ်ရခိုင်ပွေးစေးကပိုးလာတဲ့စကားတကွန်းရယ် UM ဖိတ်ဖိတ်ပါမာဖိတ်ဖိတ်အတီကံပရိစင်စားရလောက်တဲ့ Trinity ဖရဲော်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးအနေနဲ့ prosa ကပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ progression ပါကောင်းတော့ကောင်းတယ်စကားပါအထူး ဒီပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခိုင်ပြည်သူတွေကိုအမှားစကား program ပြပါသောဒေါက်တာဆရာရနေဆိုအထူးပဲလေးစားစွာကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ကောင်းကောင်းကောင်းရစကားဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်းနာမှာရှာတိကောင်းလာလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေအရှာရှိစီရှိဒီအကောင့်မှာဝင်လာပါတယ်ဆရာဆိုကေစိုးစကား pro ပဲကျွန်တော်တို့ကနေအဲပထဝီနိုင်ငံရေးကရာကမြန်မာမျိုးဦးတော်လှန်ရေးသုံးသက်ရှာကတော့အလောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်ပါဖို့ဆိုအင်းနာမှာကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အရှာရှိဒီ အတွေ့ကိုရှိသည့်အဲထောက်ပရှာတိထင်မှာဒီ NGO လုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးကြလာတဆုပ်စာသို့သောကျွန်တော်တို့စာပုခပိုင်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်တမျိုးသားလုံးတင်ညိုမင်းပွေးဆောင်ကိစ္စမှာသိန်းစာဝင်ဟောရောပါမှာစရောင်းတီတခါတခါ bright အဖွဲ့တင်ကလှူခဲ့စတဲ့ crowd command လေးလေး graphing phazara withandra ဟိုဟိုခိုင်စကနဲ့ပတ်ဆို withandra ရုပ်ပါလူပိတွေပုံကိုဒီမှာထိုင်လို့ငိုရဖို့ပိုင်စေတနာရှိခဲ့ဆိုလေးစားပါတယ်သို့သောစာပုခပိုင်း international ကဘာကရောက်လာဖို့ငွေကြေးတိဆောင်ရောက်လာခါ international ကမ္ဘာအဆောင်မိတ်ဆိုကြကျွန်တော်အရသက်စကားနဲ့ပို့ရွှေမုံတဲမှာတားလို့ကင်ဖို့လို့မရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဆဲလိုက်တယ်ဖန်ဆာဆိုတဲ့နေ့မှာရွှေမုံတဲမှာတားပြီးကကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကိုတိတားပြီးကငါတို့လူတိဘယ်ဖန်နေကြတယ်ငါတို့ပြည်သူတိဘယ်ဖန်နေကြတယ်တောင်းဆိုလိုက်ကြဆိုအဖေမှာနေပြီးစာပရိုကပိုင်တဆောင်းခင် NGO တိရှိခရစ်ဆိုခါမှာသူတို့ကနေပြီးဇနေကြလှူနေတယ်ညကဘာဥပဒေနေရမှာဥပဒေ35ပါတယ်ညပိုင်းစာစီဘော်ရေးပထူကျွန်တော်ဆိုစကနိုင်ငံရေးပထူရိကစီဘော်ရေးပထူအားနေတယ် ဆိုပထဝီစီးပွားရေးအကောက်ဖို့အတွက်ဝန်ကြီးထိကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကုန်စည်ဂရီတီကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အဲရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိရ border တစ်ခုဖိုက်တယ်တက်နာ border တက်နာ border မှာဒီဘက်ကမောင်တို့မြို့မှာရှိရရခိုင်ကုန်စည်စီးပွားရေးအပေါင်းဒီရခိုင်ပြည်စိုက်ပြုံတော့ကနေပြီးရခိုင်တပရေလုံးမှာရှိရကုန်စည်အပေါင်းဒီကငနေ့ကနေပြီးလေယုံဆိုရကဘာဂရီမှာရှိရအဖွဲ့စီကိုနော်ဒီစားသေးဆိုဒီကျွန်တော်မတွေ့ရပါလေယုံဆိုဇာလေလေယုံဒီဆိုဇာဟူရောက်ခပဲလေခေါင်သေးအဖွဲ့ဒီဆို တကပါလုံးမှာရှိတဲ့ psychiatric ကိုအလုံး control လုပ်ပါတယ်ဒီဆောင်ကျွန်တော်ပိုဒီပါဆိုလက်ရောက်မှာရှိတဲ့ governor တွေရှိရလက်ရောက် control တော့ဘလောက်တိုးတက်လဲဆို site ကောင်လုံးမှာဆို club တိရှိ site ကောင် club ရှိဆိုတာသိပါဘူး site ကောင် club ထဲမှာအဖွဲ့ဝင်တယောက် fight ဖို့အတွက်နေပြီးကမြန်မာအဲနေပြီးကသောင်းမဟုတ်ပါဗျသောင်းကြိုပြရပါတယ်ညောင်းမှာအဖွဲ့ဝင်ရှိတရား fight ဖို့အတွက်ညောင်းအဖွဲ့ဝင်ရှိကတာစီပေါ်တွေကိုလောက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုလက်ရောက် club အဖွဲ့ဝင်ရှိတရား fight ခါတွေကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့ကုန်စည် ရောင်းဝယ်မှု import exporting အလုံးကိုကိုင်နိုင်ရင်ဒီ CNFT clearing for warranty ကိုလေတော့ Lions ကနေပြီးတစောင်းခဲလာရီဆိုတော့ဒီကိုရခိုင်ကုန်သေးဒီကိုအင်နာကကျွန်တော်မစကားပြောနေသီစီရှော်ရေးပထဝီအစီဘော်ရေးပထဝီအာနိနေဆိုကိုပထဝီစီဘော်ရေးအတံပို့ကဘာဂရီနာရမောင်တင်ခဲ့ပါကဘာဂရီနာချိုပြီးကဆက်တွေခဲ့ပါဆရာထောက်ပရဖိုင်ဝနေ့ကျွန်တော်တို့အလှူတီကောင်းရောက်တဲ့ရခိုင်တန်တီကရွှေနေဇာတီကလေဆာဘုတ်ကောင်းတယ်တဲဖို့ရှိရွှေတစားစီတစားစီဒီကိုနေပြီးတင်ယူဆိုင်ပေးဆောင်စကတဲ့သူကျွန်တော်များရကြားတယ် သို့လို့ကဘာဂရီမှာအထမကတူတွေအလူရှင်တွေရှိပါတယ်ဆိုကအဲအကောင့်ဆုံးဥပမာတစ်ခုပြောလိုက်ရဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲရခိုင်သားတွေကစင်ကအဆိုတို့တရားတိခွန်တပုတ်ဆိုဘယ်လောက်ရပါလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိအဆိုတို့တယောက်တိခွန်တပုတ်ဆိုဘယ်လောက်ရပါလဲအရှိတောင်အာရှမှာရှိအဆိုတို့တယောက်တိခွန်တပုတ်ဆိုဘယ်လောက်ရပါလဲမိုက်ကီဂျက်ဆန်တိခွန်တပုတ်ဆိုဘယ်လောက်ရပါလဲဘယ်လောက်ကွာလာပါလဲဆိုတာမိုက်ကီဂျက်ဆန်ကရှိုးပွေးတပွေးမှာသုံးရဆိုပြီးရာရီဒေါ်လာကိုမြန်မာမှာရှင်တူကလှူပလိုက်တယ်တဘာဝပန်းဝန်းကျင် environment သင်းသင်းတွေလှူပလိုက်တယ်လူခွန်တွေ human right တိတော့လူတွေဆိုကေအလူရှောင်းမတူပါတန်ဖိုးရှောင်းမတူပါအရှောင်းတိတိဘောလရပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာကိုအာသာအောင်ဖိဖို့မတဲလို့ right တွေဆိုရင်အဲမတူညီတဲ့အရှာတိနာကျွန်တော်တို့အတွေ့အခေါ်တွေကိုရလိုက်ပါတယ်အရာတော်နာဝနေ့ကျွန်တော်တို့အခိုင်ပြည်သူတွေအလုံးကိုအဲအေလောက်စကားနဲ့ပဲကျွန်တော်နင်ကူရှော့ပြီးခဲ့ဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းတွေကိုလေမကရာမီဆာလို့တခါအဲရခိုင်မှာရှိပုံကိုဒီနဲ့ရခိုင်စကားတည်တဲ့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ geopolitics လို့ခေါ်တယ် geopolitics လို့ခေါ်တယ်ပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာအာတာရှာတိစီဘောရဲ့ပထဝီအာနေရှာအာတာရှာတိကိုဆာလို့ဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းစရုတ်တာပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတောင်ဆကဲဆော်ကိုစောင့်မြှုပ်ပြီးကကျွန်တော်တို့ကိုအကရင်ချင်းလေးပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကို direct အာရခမီဒီယာကိုလည်း direct လိုက်မှုပြီးစသွင်းနိုင်ကောင် program ရကျွန်တော်တို့အလုံးစုကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါမယ်ဆရာလေးစားပါတယ်တာလီဇောပါညွန်မေတို့ 你讲哪没有